de la concentración y el trabajo unido, ¿no? unimos más y nos concentramos, o sea, jugada por jugada y, yo, pues, o picheo y gracias a Dios la cosa estaba haciendo mejor así. Definitivamente eh, eh, los Leones hoy pudieron combinar eso que no había pasado. El picheo funcionó, a pesar de que el picheo en toda la serie ha estado bueno, pudo controlar los bates azules y tanquear. Sí, sí, siempre ha pasado, el día ha estado bien y lo que estaban los gatos estaban un poquito, pero ya estamos despertando poco a poco y como les dije, la pasada estamos despertando y los ajustes se hacen día tras día, uno se va ajustando y vamos a hacer mejor. ¿Despertó el León a buscar el empate este domingo? 100%, de seguro que si vamos a ese terreno con todo el corazón 100%, aunque ese empate, porque ese juego no lo podemos